بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة لماذا ما اشتركش في القناة ما ينساش يضغط على زر subscribe أو abonner أو اشتراك وإذا عجبكم فيديوهاتي السابقة ما تنساوش ديروا لها like ما تنساوش تنشروا هذا الفيديو ولا الفيديوهات السابقة على أصدقائكم لتعم الفائدة وما تنساوش أيضا تشغلوا جرس الإشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول ويلا نبداو الفيديو نتاعنا تاع اليوم على بركة الله bon الفيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله راح يكون آه، على خياطه الطابليه آه، ولا مئزر المطبخ اللي وريته لكم المره الفايته راح نفكسي هكا الكاميرا باش نقدر نخيط bon اني بما انه شفتوني واش ركبت اسمه الطابليه تاعي الكتان تاعها ها وهذا بلاصيت لها لو بيب بالروج بون هذا الجهه الفوق الفوقانيه تاعها شوفي هذا من الفوق هذيك البلاصه اللي درتها لكم مره فاتت محدبه ها هي شوفوا كيفاش بلاصيت لو بيي كيفاش آه، يعني juste راني بلاصيتو هنايا وريتكم هنا هاد العطفه اللي درتها دوك الخياطه تاعي راح تكون juste على هاد الطيه هنايا هادي دوك نخيطها ان شاء الله نوريكم كيفاش تخرج بسم الله آه الخيط تاعي درتو في الاحمر علاش لانه باش يجي كيما لو بيي بسم الله نهبط اليد بيش تاعي بسم الله راني حاكمه كاع بلي زيبانكل غير حكمت غير حطيت le pied de biche نحيت لي بانكل الاولى نبلاصي البدا تاعي نمشي كالكو بوا مانويل نحب نتاكد بلي راهي تفيكسات هي تقدروا مديروش مانويل تقدروا تمشوا بالماشينه بصح انا نحب هكا voilà. دوكا نستعمل ان شاء الله الموتور تحبوا ديروا الغرزة آه، واسعة ولا ديروها ماشي واسعة بانش على شرايكم مش على الخيط مشدود لهنايا اذا كان الخيط مربوط لي باش مدعرش كنمش ليه في الخياطة تاعي هذا الخيط تاع لاكانيت ثاني دايره ترونسبارون بس بس مانيش دايره من تحت مانيش دايره الخيط الاحمر نمشي او بون فوالا هاتليك البركه كما راكم تشوفوا ندور نتوما لازم تتحكموا في الماشينه تاعكم باش تدوروها parce que هو راه ماشي يتحدد voilà نلحق لي زيب لي بان نحيه راني دايره غرزه صغيره كاع شوفوا هنا كي نلحق le coin. كي نقرب نلحق le coin. نمشي كالكو بوان مانويل كي نعرف روحي juste لحقت le coin. نخلي الابره تاعي هابطه نطلع ال pied de biche تاعي وندور comme ça. وندور باش يجيني في الاتجاه الصحيح تاعي voilà راني هبطت le pied de biche نحي هاد لي بانكل ونمشي quelques points باش نتاكد بلي ما شاحيخ رجلي voilà. نركبط هذا العشاء bon ونمشي نكمل الخياطه تاعي نلحق لي بانكل نحو تقدروا بون الا اللي كانوا لي زيبانكل تاعكم محطوطين بهاد آه، يعني كشغل واقفين هكا ما تخافوش على مش حيكسرها بصح اذا كانوا معوجين ممكن يكسر البلا تاعكم ممكن يعوجهم ممكن يجيو لكم كوارث في عينيكم دونك لازم تاخذوا احتياطاتكم بشكل بيان فوالا حنا قريب نكملو كي نلحقوا لافان نديرو voilà باش نغلقوا الخياطه تاعنا voilà هذه يعني نقول كيفاش نبلاصو ال biais بالطريقه العاديه اذا ما كانش عندنا البيد بيش تاع تاع ال biais. نجيب المقص تاعي نحي الخيط ودائما كما قلت لكم ندير نرد الخيط في الوسط ونرجع له bon شوفوا الخياطه تاعي من الامام هاو يبان الخيط الاحمر آه، شويه وهاي الخياطه تاعي من الخلف كيفاش كانت ها هي دوك واش راح ندير قبل ما نقلب بما انه هذا شوفوا كيفاش هو داير جاي هكا على شكل قلب محدب باش نضمن باللي راح يدور لي نجيب مقص عندي ماضي في الراس ولا هذا coupe-fil؟ نبدا نكرونتي وشنو معناتها نكرونتي معناتها نقص هكا في الراس هكا في الراس قبل ما نلحق يعني برك نلحق الراس الخياطه بصح من ما نتوشش الخياطه تاعي هكا برك هنايا دو هاد هذا parce que تاع الخيط donc ما نفستوش بهاد الخياطات donc نحكم المقص تاعي voilà. هكا ونمشي نكرونتي نتبعو كامل voilà هكا تكرونطوه voilà هكا لازم يكونوا مايلين في اتجاه واحد باش يجيكم ال crantage تاعكم صحيح voilà. علاه لازم تلحقو حتى القريب الخياطه باش كي تدور تدور مريقله ما دورش معوجه شويه ولا فوالا ومن بعد ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا ومن بعد ندور دوك نقلب نقلب الخدمه تاعي كان لبي من هاد الطريقه هنايا ونعاود نقلبو هكا شوفوا كيفاش كان هنايا نعاود نقلبو منا نبدا نحكم بليزي بانك نقلبو juste. الحاشية على الخياطة الأولى نبدا هنايا نحكم بلي زيبانكل هكا بهاد الطريقة الخياطة التالية تجي هنايا بوغ بوغ يعني تجي جست في الحاشية هنايا باش تجينا الخدمة تاعنا مفينية وسوا سوا كيما بغيناها وتجي متحوفة donc تبع كاع بلي زيبانكل نشد نفيكسي الخدمة تاعي تخي تخي بيان يعني ان بهذه الطريقه راح نتاكدوا بلي البيض تخيطنا خير ملي آه، نخيطوا مثلا بهاد البيض دبيش نخيطوها directe من الفوق هكا ça dépend يكون هادي تتحكم وهادي اللي تحتانيه ما تتحكم شوفوا هنا من تحت هي محكومه تخي تري بيان برك من قدام نعاود ندورها هذا ما كان ساهل ماهل ماشي حاجه صعيبه ولا اللي نخافوا منها ولا عادي جدا وهنا تاني نشوفوا دوكا كي نكمل الخياطه يدوب عادي بصح اذا ما كرونطيناش مش حتجينا الخدمه الفينيه كيما هكا مش حيجي داير donc لازم في الحاجه الدايره لازم فيها الكرونطاج le biais ما تخافوش عليه هو اصلا راح يدور هو معمول آه، شتو le sens du biais لاتجاه ال biais. جي على جهه اصلا يدور فيها بصح حنا تاني لازم باش نساعدوه باش يدور facilement. donc لازم الكرونطاج لازم آه، الكرونطاج يكون في الحوايج اللي تكون منحنيه شتوني كرونطيت الكل كتان كي le biais باش يسهل عليه الدوران donc نحكم كما راكم تشوفوا نحكمو كامل ب les épingles باش نتاكد باللي راهو جايني سوا سوا في الكوانه هنايا ندور باش يبان هكا بسم الله خرج الهواء تاعي لك انا نشوف الاول كيفاش راني كنت داير من هاد الجهه خلاص نعاود نجي هنا ونخرج هذاك من هذيك الجهه نعاود نجي هنا بسم الله هكا نحكم بلي زيت انجل فوالا بطريقه لازم نغطي هذاك الكرونطاج ما يقعدش خارج من هنايا باش يدخل مع الخياطه نحكم بلي زيت العندل تاوعي ونسي ندورو نسويه مليح مليح بهاد الطريقه نحكم بلي زيت تاعي قبل الخياطه وهنايا نشوف اللوله تاعي كيفاش راهي مدايره نسويها وندير نفس العفسه اللي درتها في الاول آه لازم لينا نتابع باش ما تخرج ليش معبنه وكاع donc نخرجها بهذه الطريقه نشوفوا باش تخرج الجنس سوا كيما الاولى الطيه لرجلها هكذا نحط هادي على هادي وقيله وخرج لي الهوا هنايا وانا ما فقتلوش بون معليش نسي كيفاش نريقلها ونعاود نخرج الهوا من الجهه الاخرى من الاحسن انني نجرب دوكا نكرونتي هنا في الوسط باش ما ي... يقعدليش هذاك التعبان نفتح هذه هنا في الوسط هذه اللي راكم تشوفوها هنايا كرونتيها باش ما يقعدليش معبن بسم الله خلاص نقص فقط هذا <laughs> découvite حبش يخدم كاع ماشي découvite عفوا coupe-fil يس coupe-fil. voilà. دروك نقدر ندير هذيك الكفه ولا الطيه الصغيره لازم شتو بلي الكونتاج صافي très important هاد الصوالح نوضح هنايا بلي بانبل تاعي ونعيق الخدمه تاعي نروح نفوت لماكينه الخياطه ماكينه الخياطه ما لها ولا ماشينه ناس الخياطه ما تفوتولها الا بعد ما تاكدوا بلي راكم كلشي مسوي كلشي ريكلو كاع كلشي معدول باش تفوتولها قبل ما نروح لازمني نحط القماش تاعي في الطاوله تاعي البلاصه اللي راني نسوي فيها نتاكد بلي الخدمه تاعي راهي سوا سوا باش نروح لماكينة الخياطة نروحش لماكينة الخياطة وانا خدمتي راهي عوجة وكاع يتينا وكاع مروحش اللي ما بغاش كاع تستعجل عبالكم ما تخلي الهواء دونك خرجها بهاد الطريقة هنايا باش ما يقعدليش هاد التعبان هذا اللي راه هنايا نحط هادي juste على الخياطة الاولى ندير هذيك الكفه juste مع الاولى اللي درتها شوفوا من هاد راهي ديك الكفه الصغيره اللي قلت لكم عليها هي ايوي donc ندير هذه juste معها باش تخليني تساعدني على الدوران باش يدور لي ال biais تاعي والسيو كتجي دايره ما يخرجش معبن وكاع شغل الدور juste عند ال coin برك باش يساعدنا باش ي... باش ال biais تاعنا يدور هادي غنطردو لي بلاصيتهم من النار نحيهم هادو لي زيبانكل نسيي نعدلها هنايا موري لي دوك على باليش علاه مي معليش normal ماشي مشكل نقلبها بهاد الجهه باش ما باش نشوف كيفاش راهو داير هنايا voilà. بسم الله والله غلبتني على بالكم <laughs> ماشي مشكل pourtant خدمت كيما هي ما على باليش على واش غلبتني هنايا في ال coin juste. bon معليش انا نعاود ندير العفسه الاخرى نسيي نخرج الهواء من هنايا معليش انا هادو الاخطاء قادره تصل لاي واحد و في surtout في البدايه وديروها كشغل غلطه وتعلموا مني كيفاش تخرجوا الهواء ومنا ومنا سييو تخرج الهواء هكا بيديكم انا عرفت نبلاصي في les في لي زيب انكل حنا كانت الخياطه هي ماشي خطا بصح شغل آه، مع الوقت آه، تتعلموا كيفاش هذاك هو اللي عندكم هنا وكاع التيات كيفاش تخرجوه يكون آه، الصبر باش يعني تتعاملوا مع هاد الحوايج باسكو بعد ما مره يغلبونا هكا شويه شويه ماشي ماشي ماشي مشكل عويص ولا شي حاجه اللي صعيبه ولا عادي جدا donc راني نكمل في ال passage تاع لي زيبانكل نعاود نرجع لهاد النقطه تاعي ها هو عاود وحدو تريقل parce que كي خرجت الهواء هو وحدو عاود تريقل عاود نفيكسي هنايا donc نروح لماكينه الخياطه في كانت الخياطة راح كلشي غادي يبان لي بسم الله نعاود نحطو juste على خوف باش ما يخرجليش هاد ال voilà هاكا هاكا voilà بسم الله كيما قلتلكم الخياطه هنا ان شاء الله تكون بوغ ابوغ باش تجينا الخدمه تاعنا سوا سوا نحطو هنايا ندور باش تبان لكم حطو هنايا على في ماكينه الخياطه كي نعرف الحين حطيته juste في المكان اللي راني حابه نخيط فيه نهبط لو بيت بيش تاعي ندير كالكو بوان نحي البانقل اللوبل تاعي باش ما يجينيش طاح لي في هذيك الحفره voilà. بسم الله ندير quelques points. نهبط ندير غزه لازم تكون طويله ندير marche arrière لازم فيكسي الخدمه تاعي نعاود نهبط voilà. نمشي نعفس على الخدمه تاعي نحي لي بانكل اشاك فوا نلحق لي بانكل نحي باش نيفيتي كاع les problèmes قاعد هنا voilà. normalement يبان très très bien السوداء بس كيف على بالكم اني صور بالطابلات عندي شوية صعوبة في التصوير ماشي مشكل نلقاولها الحل ان شاء الله نسيب الشكل هو بيدي ونخيط وحدة وحدة وكاع ما نقلقش روحي ونقول لازم ولازم ومنا ومنا وحدة وحدة l'essentiel تخرج الخدمة تاعي مية كما كنتشوفوا بهذه الطريقه كيقلب لكم كما قلت لكم قبيله وهنايا راهو خرج لي هذايا تعكس لي دونك نحكمو باني بانجل باش مي هنايا الكوانه باسكو ما حكمتهاش باني بانجل ندورها هكا برك كما راكم تشوفوا كما راكم تشوفوا نحكمها بيدي نهبط البيدويش تاعي نمشي كالكوكوا نلحق كوا نخلي البيدويش تاعي هابط وندور نمشي كالكوبوا مانيال ومن بعد نكمل بال بالماشينه بسم الله سي كاع واش كاين اللي هو الخرجة هنا يعني. انا فهادشي نعاود نرجعها parce que راه حاب يدخل لي الهواء نهبط ال pied-de-biche تاعي سي كيفاش نخرج هذاك الهواء هنا انا نعاود نهبط البيد نحي لي زيبانغ الاشعار آه،, اه او تقطع لي الخيط تاع تاع la canette وانا ما فقتلوش ماشي مشكل هاو هنايا باش نعاودو ناكلوها او تنحى كاع الخيط تاع تعلق انا ما فقتش معليش دوك نعاودو نرجلوها ان شاء الله معكم وهذه حاجه مليحه باش نتعلموا كيفاش نرجلو هاد الامورات parce que انا في لاكاني انا دايره الخيط الشفاف مانيش دايره مانيش دايره الخيط الاحمر نعاود نجبد الخيط تاع لاكانات تاعي ونرجلو voilà. نحط لاكانات تاعي بسم الله كما قلت لكم حتى ندير الطراك نجبد غنوريكم فيديو تاع تركيب الخيط خياطه كيفاش تشدو الخيط تاع la canette هاو تجبد خلاص خرج هنا نجبدو بعد نوضو للخلف ما تتقلقوش كي تصرا لكم حاجه كيما هذه عادي جدا جدا normal parce que الا تقلقتوا من الخياطه ما غاديش تخيطوا ما حش تخرج لكم حتى حاجه مليحه donc لازمكم الصبر و وهكا باش تتعلموا وحده وحده ومثابره وهكا حتى توصلوا لو بيت اللي راكم باغينهم وتلحقوا ان شاء الله ما كاش حتى حاجه صعيبه ما كاش يخرج من كرش امور تعلم ولا عادي جدا كاع ما ما تصعبوا حتى شي حاجه وكاع donc نعاود نحكم هادوما البلايص لي اللي ما كانش فيهم خياطه نحكمهم بليزي بانك انا نفضل نحكم ب les نخدم بليزي بانك باسكو يساعدوني مليح ويخرجوا لي كاع واش كاين هو كلش عندي فيهم des problèmes. donc شوفوا الزهر تاعي انه خرج لي آه، الخياطه حبست لي وين كاين آه، في الكوانا donc راح نعاود نرجع للكوانا تاعي بسم الله شويه كلكو بوان على الكوا باش نفيكسي الخياطه تاعي نعاود نرجع marche arrière نعاود نهبط تاني نحط الكوا نهبط هنايا هنا ولا لي بانكل هذا جو باس راهم نعاود نجبدو كلكو بلان كيما قلتلكم حتى نلحق الكوانا انا نحب الخيوطه تاعي تكون بوغ اه pardon نعاود نطلع نهز ال pied de biche تاعي باش نقدر ندور نخلي البرا تاعي لازم البرا اي كوانا لازم البرا تاعكم تكون هابطه باش تحكم لكم الخياطه تعاودوا تهبطوا ال pied de biche الاداه هذيك اللي جايه منا من اللور لاني قلت لكم عليها جايه منا من اللور واقيلا الماشينه تعيط له حزيت انا مانيش قلت لها كاع معليش ليسونسيال ما تخرجوش الخدمه تاعي même لا طاح لكم الزيت على كيفاش هذا واش ديروا له عمروه بالطلق تاع les bébés تعمروه تعمروه تعمروه تعمروه وتحددوا كيما هاد القماش كاع هذاك الزيت اللي راه فيه surtout الزيت تاع الماشي كاع كاع يشربوا كاع متخافوش ولا تقولوا ماشي معناتها ما ديروش انت parce que راه يدير ليه في الزيت ولا شي حاجه donc انا وصلت للافان هنا راني بلاصيت ال biais دوك نحي الخيوط تاعي هادي ماشي نحب نحيهم نريق الخدمه تاعي نحي الخيوط السائده هذه نريق الخدمه تاعي بوراه لي شويه décalage mais معليش شوفوا الخياطه تاعي كيفاش جاتني بوغ بوغ عليك بالتالي بالتالي نحل الخيوط السائده هذه اللي راهي آه، سيو دايما دايما دايما كي تخيطوا تفينوا الخدمه تاعكم ما تخلوش هاد الخيوط خارجه وكاع تخلو حتى شي حاجه تبان كلشي لازم يكون من الداخل حتى حاجه ما تخلوهاش خارجه لازمكم تتعلموا هاد ال هاد الطريقه تاع كي نخدم parce que ما نش نخدم ليا ولا نخدم ليا بصح نخدم يعني حاجه متقنه شوفوا من الخلف كيفاش جا بالخيط الشفاف شو كيعيبريه هاي الخياطه من الامام لكن راني ما خيطتش بغابون هما الخياطه تجي juste هنايا راني دخلت شويه mais هذه راح تصدرلكم في البدايه نهاولك القطعه تاعنا ككل هاي ليك من الامام هذه هي donc واش راح نزيدو تاني نفرشها لكم في الارض باش تفهموا عليا bon كيما راكم تشوفوا هذه القطعه اللي في الفوق من الاعلى راني بلاصيت لها le biais هنايا دوك واش راح نزيد راح نبلاصي ال biais من هنا كامل وندور tout tout tout هنايا نبلاصيه واخر حاجه راح نبلاصي ال biais نخليه بالزياده هنا باش يتربط في الرقبه ويهبط هكا نخلي زياده باش يتربط في الخلف كيف كيف هنايا ندير هنا بالزياده باش يتربط في الرقبه ويدور هنايا donc نبلاصي بي بنفس الطريقه اللي ريتها لكم هنايا فهنا في عند هادو الانحناءات راح نكرونطيهم نكرونطي هنا وهنايا ونرجع لكم ان شاء الله ومن بعد نعاودو نبلاصيو هذا هنايا هذا كامل وهذا كامل آه تبلاصوه من الخلف من اول اول مره تبلاصيو من هاد الجهه هنايا من هنايا وتعاودوا تدوروا ال biais تاعكم هنا باش يجيكم juste. وهذا كيما كي تبلاصيو المره الاولى لازمكم تكرونطو هنايا وهنايا باش تجيكم الخدمه نتاعكم فينيا دونك نبلاسي ال biais ونوري لكم ونعاودوا نروحوا لماكينه الخياطه ونوري لكم النتيجه النهائيه ان شاء الله donc كما راكم تشوفوا هنا يعني بلاصيت البي من هاد الجهه باش تفهموا عليا très très bien بلاصيت من الخلف هنايا هنايا كاع داير دوك نخيطو وعندي هاد الكوانات برك ال coin ندير له ال crantage هنا علاش درتو كامل الكرونطاج لانه كامل داير شوفوا هذا داير وهذا داير donc راح ندورو عليه كامل الخياطه ونقرنطو هنايا ونقلبو الخياطه لقدام كيما قلت لكم في الاول ومن بعد عاد نديرو الخيا البيه هنايا كامل راح نوريكم كيفاش نشدو الرصه البيه اللي منا اللي منا ونرجع ان شاء الله باش نشوفو آه الطبيه تاعنا كيفاش تخرج واخر حاجه راح نبلاصو لها la poche donc كيما راكم تشوفوا راني يعني في الاول كيما وريت لكم بلاصه تما هنا في في الصدر هنا في البيض وتوتوتو هنايا كنبقى لي نبلاصيه من هنا لهنايا ومن هنا لهنايا نبلاصيه هنايا ف قبل ما نلاقي هادو الزوج نبدا نبلاصي هنا من الخلف هنايا ونكرونتي كي نبلاصي من الخلف نكرونتي كاع هاد البلاصه باش نعود نرجعو نبلاصي هذا من الخلف نعاود نوري لكم كيفاش نريقلوه من هنا الفوق من هنا كيفاش نفينوهم ونشوفوا النتيجه قبل ما درنا la poche bon شوفوا معايا اخواني اخواتي في تاع على le biais هنا كيفاش نديروه باش يجينا مسوي أه سواء هذيك الربطه اللي تاع الفوق ولا تاع الاسفل واش غنديروا له راح نرجعوا شويه لل... للداخل هكا شويه هكا نعاود نطبيه للداخل نجبدو هكا هذاك الشويه اللي راه مازال خارج لي واش راح ندير له نحكم اني بانكل لا دبوس وندخلو هكا بشويه برك تي ندخلو باش ما يقعدش هذاك الراس خارج كيتخيط كنشوفو التصوابيه كنشوفو التصوابيه ندخل فيه لي لون بون مازال شويه برك مازال خارج دونك نحكمو bien هكا نحكمو باني بانكل فوالا نحكمو باني بانكل باسكو راه مريقل voilà. ونروح لماكينه الخياطه نخيطو هنا في هاد الحاله لازم يكون عندي الخيط العلوي السفلي كيف كيف ولا يكون العلوي ترونسبارون آه، تحت احمر ولا بنفس اللون تاع الخياطه تاعي donc على حساب الحاجه اللي تساعدني donc نفوتو ماكينه الخياطه نهبط juste ال pied de biche عند ال point كش نخيطو نخيط تما شغل الخياطه تاعي راح تكون في الاول راح تكون هنايا نركب هنايا بهاد هنايا طول بعد نحبس كوانا ونهبط طول نمشي هنايا هنا راني كيما راكم تشوفوا راني خيطت الخياطه الاولى وراني قلبت بعد ما كرونطيت هنايا راني قلبت هذا donc نخيطها هنايا نوريكم كيفاش هاك نقلب الكاميرا باش تساعدني باش نقدر نخدم بسم الله بهاد الطريقه رجع الخيط تاعي من اللور باش ما يديرونيش لازم نتاكد بلي راني حاكمه اللور والقدام كيف كيف باش تجيني الخياطه كيما القدام كيما اللور sinon الا مانيش متاكده عبالكم راح يصير لي décalage و الخدمه تاعي مكان مكان وحتى واحد ما يبغيهاش هذه لازم الخدمه ديما تاعنا نتاكدوا باللي رانا فينينا الخدمه تاعنا ماشي لازم نخدمو وقتاش نكملو وكدا وكدا وكدا لازم الخدمه تاعنا ما مطول بصح l'essentiel تخرج من فينيا يعني ديك الحاجه تطول وتعجبنا وتعجب آه، اذا كنا حنا نخدموها ناس تعجبهم وكاع donc ما لازمش نسرعو اذا نحطها هنايا في ماكينه الخياطه راس هذا نهبط le pied de biche تاعي pardon نهبط هبطت لي الطابلات باردون دونك نهبط le pied de biche تاعي بعد ما حطيت الراس هذا في ماكينه الخياطه هنايا انا نفضل نفضل نفضل باش ما يصرالي حتى décalage نمشيها manuel. ونعاود نرجع بون باغي نعاود ندير نخيط راح نصغر هنا الغرزه كما راكم تشوفوا عند ال coin هنايا راح نح l'épingle. بسم الله بوح كملي اذا زير عليكم l'épingle بزاف رفدوا البيد بيش غير بشويه غير شويه هكا نحو l'épingle تاعكم غير ابل برك باش تنفوا وتنحى نخلي الراس تاع الماكينه تاع ولا راس البرا الفوق نطلع le pied de biche. وندورها هكا بهذه الطريقه باش نقدر نخيط هنايا نمشي كالكو بوان مانويل هكا كي نعرف روحي راني voilà حكم لي bien نبدا نمشي بال بال pédale ولا نمشي في الموتور وكاع هنا donc عندي صعوبه شويه باش نفيكسي الكاميرا parce que راني نصور بالطابلات <coughs> ونمشي عليها tout tout autour بنفس الطريقه اللي وريتها لكم بسم الله لازم نتاكد بلي راني ما خرجتش على المسار تاعي نحس روحي شويه راح نخرج نحبس نجبد manuel وندير لازم الخدمه تاعي كاع تجي سوا سوا sinon الخ... مش حتجيني مريقله قبل ما نلحق ل... اي épingle نسيي نحو باش ما يصاليش كشمه ما مانيش بغيتها ولا شي حاجه donc نرفد غير بشويه هكا ونحي l'épingle تاعي ونسي نسوي الخدمه تاعي très très bien بسم الله لازم نحكم كي القدام ولا كي القطعه الفوقانيه كي القطعه التحتانيه نشوفوا كيفاش خرج لي هذا شوفوا كيفاش راه مفيني من من هنايا شفتوا كيفاش راهو داير هاوليك نحكم كي كي القدام كي اللور voilà. هاهو دونك آه، هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم الفيديو المقبل ان شاء الله راح نوري لكم هذا هاد الطابليه كيفاش آه، كيفاش خرجت بعد ما بلاصينا لها كاع ال biais. وراح نديرو ان شاء الله la poche وننتقلوا لطابليات اخرين ولا نكملوا لونسون دو كويزين سمان المره الجايه ان شاء الله راح يا نديرو طابليه واحده اخرى ولا نديرو les poches quelques poches والكون أه كان هذا الفيديو تاعنا تاع النهار اليوم ان شاء الله نكون آه، افدتكم ولو بالقليل وان شاء الله يعجبكم الفيديو اذا عجبكم ما تنساوش ديروا له بيك بيك بيج لايك وما تنساوش تشتركوا في القناه بالضغط على زر subscribe او abonner او اشتراك وما تنساوش تشاركوا وتعموا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعمل فائدة وشغلوا جرس الإشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول ونتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات مقبلة بإذن الله إلى اللقاء تشاو تشاو